mo o èmi bàbá lẹ́gbá ní o ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti rí mi ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá. Ìgbòho ni o wọn ti ti ti ti ti ọ̀padà lẹ́yìn rẹ̀. Ah, ah, ah, nàìjíríà wọ́n burú bàbá tí ń da jẹ́yà ẹ̀ nísìnyí kò sẹ́ni tó bàjẹ́ o. àwàlà wúlú ojú ọ. Oh ṣùgbọ́n wọn wọn fún lóyún wọn fún lóyún nígbà yẹn wọ́n ní kó má nìṣó àwọn wà lẹ́yìn rẹ̀ irọ́ ni. How? tí ó bá bá sọ fún ẹ pé kó nìṣó àwọn wà lẹ́yìn rẹ irọ́ ni wọ́n fẹ́ pa ẹ ni. bàbá ló wà nù ga ló yẹn o. wà nù ga ló wọn mú gàrí gidi wọ́n fún bàbá ní gàrí gidi gàrí tí bàbá òun wọ́n fún ní gàrí àtẹ̀pà wọ́n fìyà jẹ bàbá wọ́n ti dá bàbá pẹ̀lú bùkátà rẹ̀. you are a liar. I was you an idiot. Bàbá ń kígbe tó, ò ń kígbe tó, ò ń kígbe tó. Kí ni? If I decide to release this vertical one on you oníkan fóun lẹ́ o ẹ fóun lẹ́ o. o lẹ ti rí wèrè tí ń rojọ́. sábàbí lásán nìyẹn. ẹ jọ àwọn Yorùbá tán ni pé hmm, kó má nìṣó àwọn náà lọ sọ fún pé ta ló ránṣẹ́. ọmọ ènìyàn. Mm-hmm ẹ má ni mò ń sọ fún yín o ẹ má ni mò ń sọ fún yín o hmm. wọ́n ti fìyà jẹ bàbá ìlà ojú ẹ̀ ti parẹ́. Ah! Ah! ọpọlọ yín ti dúdú ẹ kọkọ la lásán ni kò tẹ̀ sí kan ẹ ti jacket lórí yín.